émotion nos yeux. Voilà, voilà, vidéo. ne pas pas ton nom, Ne pas ton nom. Non, non, non, non je ne pas le nom Je ne pas <laughs> Attention, ta Sans douleur, c'est mieux, hein? hein? Parce que la douleur ah, la douleur. Maman aime la douleur. un peu, maman. C'est le un peu. Attention à nos yeux. Voilà, voilà, la vidéo. Non, je ne pas finir ça. Ne date pas ton nom, tu as vidéo. Ne date pas ton nom. Non, non, non, non, je ne date pas le nom là. Je ne date pas le nom. Attention, c'est un autre homme. Sans douleur, c'est mieux, hein. hein? Parce que la douleur, tu as la douleur. Maman aime Secoue un peu, maman. C'est le Secoue, secoue. Secoue un peu. Ah, secoue maman. Sè ou lè mè sè. Sè ou lè mè sè.